Ciao amici, benvenuti a una nuova puntata di Quaderno di Vino. Oggi mi pare che avremo una bella sorpresa da offrire ai nostri amici. No, Antonio, come stai? Eh. Ciao, Fisa, bene, bene, tutto, tutto, tutto a posto. Grande forma. Speriamo che sia una bella sorpresa, no? Speriamo. Non ci hai mai deluso, quindi... Dai, siamo battuti. Allora, Sicilia. Siamo in Sicilia, eh, sole, sole, sole, sole provincia di Messina, Furna. Ci vuole un po' di sole. Ci vuole un po' di sole. Arriva, arriva il sole, non ti <laughs> preoccupare, arriva, arriva, perché poi Luca Mattona c'è tutta la strada. Eh, provincia di Messina, Furnari per la precisione. L'azienda eh, è Cambria Vini e, e diciamo siamo mm, eh, in un'azienda che ha una bella storia, eh, perché comunque nasce nel 1864 e nel corso degli anni fino ad arrivare a oggi ha avuto proprio eh, un'evoluzione eh, un significativa, no? quindi è partita a livello locale, con imbottigliamento sul posto, diffusione nella provincia, eh, poi ho cominciato a vendere in Sicilia, pian pianino ho cominciato a uscire poi, eh, come, dicono, come si dice in Sicilia, nel continente e, e alla fine adesso è un'azienda, un che eh, sta riscuotendo molto successo anche all'estero. Eh, la gestione adesso è sempre in mano alla famiglia Cambria, che dà appunto il nome alla cantina, eh, nello specifico ehm, Nino e Franco. Ehm, persone molto caparbie, eh, anche molto estrose, eh, sono andati a ripescare dei vini che, mm, scomparsi o ridotti tali. Eh, per esempio, la tenuta, la tenuta, in cui si produce questo vino che, che andremo a degustare è la tenuta di Mastro Nicola eh, ed è una tenuta che addirittura eh, sono, è, è, riportato in alcuni cenni storici dai tempi di Giulio Cesare, quindi wow. ai tempi di Giulio Cesare. Tant'è vero che c'è anche un vino che si chiama Giulio Cesare, un rosso di livello assolutamente alto, Bazia Bianco, Bazia Bianco, anche perché c'è anche il Bazia Rosso, eh, solo anche in questo caso una piccola nota storica di colore, eh, la linea Bazzi era stata già creata negli anni 60 da Cambiavini e ha avuto molto successo in zona, veramente una grande diffusione. Poi nel corso degli anni diciamo, ehm, eh, si era un po' persa e per volontà eh, dell'ultima dell gestione del, del, di Nino in particolare diciamo è, stata, è stata, riportata in auge ed è un vino che sta avendo, che sta avendo un buon riscontro a livello commerciale, anche perché è un buon vino. Siamo su uh, un blend di due uve tipiche, di due uve autoctone. Vediamo se li indovini. Eh, grillo. Grillo, e c'è sempre. E poi potrebbe esserci il KKKK. Catarrato. Catarrato, <laughs> esatto. Eh, che sono appunto due fra le uve siciliane per antonomasia. Ehm, andiamo a versarlo nel bicchiere e vediamo un attimino che cosa ci racconta. Voilà. Ok. Carina anche l'etichetta, cosa dici? Bellissimo, Parlavamo con l'Etna, abbiamo abbiamo, abbiamo colori sole, rossi, gialli, intensi, gialli, caldi, intensi. sì. La conosci, la conosci questa zona? Sì, sono stato ah, lì. Ah, ah. E poi mi piace anche la, il carattere de... Sì, no, no, ma curano molto, è un'azienda eh, eh, che parte da un prodotto, quello che c'è dentro la bottiglia deve essere sempre buono. Di là in poi puoi fare tante cose e loro ci sono dati da fare anche... È quasi di comic l'etichetta. Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Allora, colore. Siamo al cospetto di un eh, gelo, gelo paglierino, non, non tanto inteso, abbastanza scarico. Ehm, ma diciamo che anche qua... limpidissimo, limpidissimo sì. molto limpido. Eh, io ce l'ho qua, ce l'ho qua il vino ma ho già il profumo che arriva, veramente, veramente. Appena l'ho riversato veramente, veramente, veramente, Eh, secco proprio comunque, eh, il bouquet c'è, è ben evidente, Beh, emerge eh, io sono molto caratteristici. So, so, sì, assolutamente. Si sente, si sente che, che allora, non si può non dire che non sia un vino siciliano. Sì. Assolutamente, perché comunque il sole lo percepisci già col naso, il sole lo percepisci col naso, passami, passami, il termine. Comunque un bel bouquet floreale ed è anche, c'è anche comunque la mineralità, che, la mineralità. Che, risale, che, risalta. Non è un vino molto complesso dal mio punto di no, vista, no, no, no, eh. però eh, quello che offre è, è ma il lavoro che deve fare questo vino questo è un bel bianco è un bel bianco non iperstrutturato eh, e si fa veramente bere volentieri ma ti sto anticipando delle cose eh, tu non ci credi lo devi provare andiamo salute salute wow, direi eh, no? ce la conferma ce la conferma fresco Bravo, ecco fresco, eh? perché se tu parli anche con i camera loro ti diranno che una delle note caratteristiche di questo vino è la freschezza. Sì, beh, è un assoluto. Fresco, è un vino assolutamente fresco, eh, non è un vino lunghissimo, è un vino lunghissimo, però la sensazione è molto gradevole. L'impatto, tutto quello che ha da raccontare questo vino te lo racconta al primo sorso, sì, in sì. quel momento iniziale. È un vino dritto. Esattamente. È un vino dritto. questo è proprio il vino che eh, noi sai che siamo appassionati del buon bere, ma siamo assolutamente anche appassionati del buon mangiare. A proposito dell'etichetta con l'Enna, con la provincia di Messina, sì. con quello che mi hai detto del, dell'altro vino che si chiama Giulio Cesare, mi, mi, mi, mi, fa viaggiare a tempi mitologici questo vino, non so perché. Non so perché eh, Messina lo stretto te, zona mitologica, sì. Ulisse, il suo viaggio di ritorno a Itaca. Caspita. Wow, è veramente emozionante. Io quello tema. che volevo dire, faccio un inciso, eh, siamo, abbiamo avuto solo questo, quindi non, sta proprio... <laughs> siamo sopri, siamo sopri. no, è che è vero perché l'etichetta è molto suggestiva. Sì, sì, sì. E sì. poi ti dico, mi ha fatto viaggiare a, a un tempo inesistente, a questo tempo mitologico. Non lo so perché mi è venuto in mente, però questo è, il fascino del vino, è questo è il fascino. Possiamo eh, andare a incontro con ricordi di altri tempi, di altre persone, tempi inesistenti come la mitologia. Assolutamente sì. Tutto sarà successo ci offre questo. Sarà successo veramente, non sarà Per me è successo completamente. E allora, boh. Dopo questo sorso è Poi, successo completamente. Avremo, <laughs> avremo l'occasione di, di, di eh, parlare, parlare, con Ulisse in un futuro molto lontano glielo chiediamo. In un futuro dopo qualche bicchiere. <laughs> e poi sì. l'abbinamento parlare mi sembra che, che, viene da solo. Quella zona... Allora, beh, I vini non a caso sono nati. Rimarrei eh, su un tema ittico, quindi parliamo di pesce, parliamo di crostacei, assolutamente di crostacei. Um... E poi considerando che non è un vino occhio, è un vino straordinario, però non con la complessità o la presenza no. che hanno altri vini, l'aperitivo. Beh, beh, certo, un aperitivo fresco, eh, servito addirittura, eh, questo lo servirei 1-2 gradi sotto temperatura, cioè con una temperatura sì più bassa, ragiono sul fatto che comunque faccia caldo. Esatto. La gradazione non è elevata, non è un vino che porta delle gradazioni eccessive, come al solito di 12 gradi e mezzo, eh, quindi giusta, giusta è un vino molto molto estivo. Comunque rimanendo sul pesce, rimanendo sui crostacei non ci sbagliamo, ehm, pesce anche con lavorazioni sotto sale per esempio, no? Eh, perché comunque in questo caso qua c'è una nota sapida ehm, che va a sposarsi col, col sapido del sale, ma non va ad accentuarla perché comunque è, sì. è delicato nella sua, nella sua, sapidità. La sapidità è presente. E eh, comunque l'acidità c'è, ecco, eh. l'acidità aiuta per andare a, andare a toglierci eh, eventuali squilibri dateci dall'alimento. sì, no? sì. Assolutamente sì. Un complimento per i produttori di questi vini, un complimento a te perché nuovamente mi hai stupito. Quindi... Un complimento anche a Cristian per la nota culturale <laughs> che insomma ci ha, ci ha, onorato questa sera ci ha elevato. L'ozio a qualcosa serve. Vai, alla grande. Salute. Salute, ciao amici, alla prossima.